Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mini-War! Atrás de mí está Haku, Parece que el intento de la serie está mucho mejor que esto, No te preocupes, Gustavo. Este es un templo que quise eh, diseñar con, eh, en tu honor, Jaco. Sí, ya sé, no te preocupes. aunque es un mini templo Haku. Eso es, es genial. Dices, sí, ya sé, no te preocupes, pues Este oeste, eres el guardián de este templo, Haku. Sí. En la selva también soy guardián de mi templo, pero aquí... Pero aquí también hay... También soy guardián. aquí dicen estas escrituras que fuiste adorado por una, por una civilización antigua. Mm, sí, así es. Así es. Imagínate que en tu templo del desierto Jacob hubiera un gran secreto. <laughs> Sí, sí hay un gran, sí, un gran secreto, pero tienen que buscarlo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Es para sacrificar objetos. Así es. mm parece jacuzzi? Pasamos toda la noche aquí. <laughs> Eh, me parece muy buena idea. me imagino que cuando te adoraron aquí tenías una excelente vista de las batallas que se llevaban, ¿verdad, Haku? Sí, así es. Ha ha ha! thank you Ya está amaneciendo, Jaco. Oh, sí, ya me di cuenta, pero me pregunto qué comerás tú para poderte que te recuperes. Ah, no importa. Y amaneció Jacuse y di cuenta. No me di cuenta. A pesar de que es un templo pequeño, sí tienes una excelente vista desde aquí, Haku. Así es, que No te preocupes del tamaño del templo, Gustavo. Me gustó, ¿no? me gustó mucho. Oh, según la tradición dice que cuando, cuando bajas de la pirámide en México es cuando entra la primavera y cuando subes entre el otoño. Oh sí, así es. Mm-hmm. decía Jaco. Lo bueno es que en este que haya de ahí. O sea, sería genial que aquí pudiera o existiera un, un secreto. Sí, así es, Jaco. Ya ves que hay aquí. ajá, toda, esa, toda esa gran, esas esa cosas, una calzada. Así es. y a la colla para si quieren que les dé algo aquí es la misma, las mismas construcciones.